नमस्ते हजुरहरूलाई मेरो च्यानलमा स्वागत छ यदि हजुरहरूलाई मेरो खाना खाएको च्यानल मनपर्छ भने कृपया लाइक सेयर सब्सक्राइब होला र मलाई अगाडि बढाउन मद्दत होला आज चाहिँ म घरमै बनाएको चाउमिन खान गइरहेको छु यो चाहिँ चिकन चाउमिन हो ल अब म सुरु गर्छु है